саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратын сабағымыз жетінші сынып физикасы яғни төртінші тарау біз жаңа тарауды бастаймыз бүгінгі қарастыратын тарауымыз қысым деген тарауды бастайтын боламыз бұл әрине төртінші тарау осы тарауларды біз қарастыруымыз керек болған негізгі мақсаттарымыз бар иә қол жеткізуіміз керек болған мақсаттарымыз міне көріп тұрғанымыздай жалпы қысым дегеніміз не қысымның өлшемділігі қандай оның қандай түрлері бар иә осы мақсаттарға осы тарау барысында сіздермен бірге қол жеткізетін боламыз әрине осы тарау барысында әрине сіздерден сұрайтынымыз біздің каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп өздеріңіздің физика сабағындағы білімдеріңізді ары қарай жетілдіруге мүмкіндік ашатын негізгі видеоларды қарауларыңызға кеңес береміз және де біздің де осы бір келесі сабаққа деген шабытымызды арттыруға мүмкіндік бересіз әрине жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымыз 22 екінші параграф қатты денелердің және сұйықтар мен газдардың молекулаларының құрылымын қарастыратын боламыз жалпы айтқан кезде қатты денелердің молекулалары қалай қозғалады сұйықтарда қалай қозғалады ә, газдарда қалай қозғалатындығына тоқталатын боламыз олай болса бүгінгі сабақты қандай көңіл күймен бастаймыз әрине мен ойлаймын керемет бір көңіл күймен бастаймыз өйткені бірінші сабақ 2021 жылдағы бірінші сабағымыз иә жақсы кеттік олай болса өткенге шолу мақсатында біз осындай тест сұрақтарын қалдырамыз әрқайсыларыңыз өздеріңіз ә, осы жерден қарап белгілеп иә қайсысы дұрыс қайсысы бұрыс екенін анықтасаңдар болады кеттік міне қараңыздар осындай тесттерді қалдырсаңыздар болды. комментар ретінде міне өткен тарауға шолу жасадық ал енді ой салу мақсатында неше суреттерді қалдыруға тырыстық мына жерде көріп тұрғанымыздай суреттерді қарасаңыздар жаяу жүрген баланың иә міне аяғы батып кеткен ал шаңғыда жүрген баланың аяғы батпаған себеп неде міне қараңыздаршы немесе мына жерде <clears throat> мынау бізде не істеген осындай жағдайында ауданы жоғары иә міне осы жерде ол топыраққа батпаған иә ал керісінше аударып қойған кезде ол батып кетті неге себебі ә, бұл жердегі мәселе қысымға байланысты ол дегеніміз қандай жағдайда яғни аудан кіші болған сайын оған түсірілетін қысым күшіміз жоғары болады деген сөз мысалы мына жерде шаңғының ауданы үлкен болғандықтан ол не істеді батқан жоқ аяқтың ауданы кіші болғандықтан ол не істеді батып кетті деген сөз немесе мына жерде дәл мына ауданы мен мына беттегі аудан мен мына беттегі аудан екі түрлі мына аудан кіші болғандықтан ол батты деген сөз да иә осылай біз э, мысалдар келтіре аламыз бұл қысымға байланысты иә ал енді қараңыздар біз осы жерде білуіміз керек болған негізгі терминдеріміз бар мысалы дене дегеніміз не дене деп отқанымыз яғни нақты көлемі мен пішіні бар нәрсені айтамыз ал зат деп атомдар мен молекулалардан тұратын кез келген нәрсені айтуға болады бұл зат яғни ә, дене деп отқанымыз оның не нақты көлемі мен пішіні бар нәрсе мысалы ә, партаны айтсақ болады дене деп ал зат деп ағаш иә сол секілді ал енді дүниеде не бар болса соның бәрі не болады екен ол материя болып есептелінеді бұл түртіп алайық ары қарай кеткен атом дегеніміз не атом деп дененің бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі деп қарастырамыз ал оны 20 ғасырдан басында яғни осы атомның өзін ә, бөліп қарастырады екен қандай біріншісі электрон протон және нейтрон деп ә, негізгі бөліктерге бөліп қарастырады екен атомның өзін ал біз ол бөлімдерді жоғары сыныптарда қарастыратын боламыз бүгінгі сабақта қарайтын болсақ мысалы сутек атомы неше атомды дейтін болсақ екі атомды міне қараңыздар бірінші атомы екінші атомы да екі атомды ал оттек атымы бір атомды болғандықтан жай ғана бір деп қарастырылады яғни осылай біз қарастырамыз атомдардан құралатынын білеміз иә ары қарай енді молекула дегеніміз не жалпы молекула деп жатқанымыз заттың химиялық қасиетіне ие ең кіші бөлшек дейміз мысалы бүкіл осындай денелер ол неден молекуладан құралған оны білеміз иә мысалы жаңа көрсеткеніміздей міне оттегі бір атомды болса ал <clears throat> сутегіміз екі атомды болып тұр ғой деп осылай қарастырылады да бұл молекулалардың орналасуына байланысты яғни ә, молекулалар жалпы айтқан кезде бүкіл денені құрайтын нәрсе бұл молекула мен атомдар молекула неден құралған дейтін болсақ атомнан құралған дейміз да түсіндіре алдық па ал енді үшінші жағдай диффузия диффузия құбылысы яғни диффузия деп жатқанымыз не бір заттың молекулаларының екінші зат молекулаларымен ә, э, кеңістікте еніп кетуі мысалы мына жерде көріп тұрғанымыздай ә, э, мына бір марганцовка дейміз ғой иә қараңыздар салған кезде одан кейін барып судың не істеуі ә, э, бір біріне енуі немесе ә, күнделікті өмірімізде шай заварка дейміз соның өзі мысалы ә, шайға салған кезде белгілі уақыттан кейін қызарады ә, немесе сол секілді иіс су сепкен кезде бүкіл бөлмеге тарайды бұның барлығы диффузиялық құбылыс ал бірақ қараңыздар енді диффузия қандай жағдайда өзгереді диффузия деп отырғанымыз яғни температурасы жоғары жерде тез тарайды екен мысалы қайнаған суға біз шай алған кезде бірден не істейді қызарады ал егер ал егер былай істесекші мысалы <clears throat> қайнамаған суға шай салсақ ол жай болады иә байқаймыз немесе ә, роллтон жейтін роллтонымыз бар ғой тез дайын болатын өнім оны қайнаған суға салсақ бірден не дайын болады себеп бұл жерде диффузиялық құбылыс яғни бұл ыстық жерде тез тарайтындығын осылай түсіндіруге болады ары қарай енді бізде осы молекулалық кинетикалық теория дейді яғни осы теорияның негізін салушы галилео галилей және де осы біздің ломоносов иә ә, негізгі тұжырымында осы молекула кинетиктердің негізгі үш қағидасы бар дейді біріншісі барлық денелер микробөлшектерден тұрады тұрады міне қараңыздар екінші денедегі микробөлшектер үздіксіз және хаосты қозғалады яғни молекулалар деп жатқанымыз үздіксіз қозғалады екен да көзімізге көрінбейді ол ал денедегі микробөлшектер өздері әрекеттеседі яғни диффузиялық құбылысқа түседі деген сөз да яғни көзімізге көрінбейтін молекулалардың қозғалысы тек қана әрқашан қозғалыста болатындығын айтып тұр біріншісі екінші осы ә, ретсіз қозғалысы яғни молекула әртүрлі қозғалысы болады деген сөз да одан кейін бар бізде ары қарай үшінші жағдайымыз ол әрине микробөлшектер өздерімен әрекеттесетіндігін түсіндіріп жатыр енді бізде <clears throat> осы жалпы қатты денелер сұйық денелер яғни газ тәрізді денелер иә әрқайсысының молекулаларының қозғалысы қалай болатындығын қазір жеке жеке тоқталамыз мысалы бізде міне қараңыздар мына жерде суретте көріп тұрғанымыздай әртүрлі агрегатты күйдегі су молекулаларының орналасуы мысалы қатты денелердегі молекуланың орналасуы кристалл тор құру арқылы яғни қатты болады деген сөз ал сұйықтарда яғни бір біріне жақынырақ орналасқан қозғалыс жасайды ал газдарда алыс бір бірінен ретсіз алыс яғни біз ауаға бір ә, э, иіс су сепсек ол бүкіл ауаға бірдей тарап үлгермейді өйткені ол бүкіл молекула жан жақ тарап кеткеннен кейін ә, яғни Э, белгілі мөлшерде ғана иіс шығады да ол түсіндіре алдық па ал енді осыған байланысты бізде газ күйіндегі заттың қасиеттеріне тоқталамыз жалпы газ күйіндегі заттың қасиеттері ол газдар оңай сығылады бірінші қасиеті оңай сығылады дейді ал екінші қасиеті тұрақты көлемі болмайды берілген көлемді түгел қамтиды мысалы ә, осы бір бөлмеге иіс су себетін болсақ бүкіл бөлмені қамтиды да иісі осыған мысал келтіре аламыз иә одан кейін барып нақты пішіні жоқ қандай ыдысқа салсақ дәл сондай пішінге ие болады деген сөз бұл үшінші қасиет иә ары қарай кеттік ал сұйық күйдегі заттың қасиеттері сұйықтар сығылмайды яғни сұйық сығылмайды деген сөз ол ә, неше литр дәл солай болды ол сығылмайды сығылатын болса жарылады иә екінші көлемін сақтайды мысалы неше литр су болса дәл сол көлемде тұрады деген сөз ал пішінін сақтамайды мысалы қандай ыдысқа құйсақ дәл сондай ыдыста ол не істей береді деген сөз ә, кейіпке ене береді деген сөз ал сұйықтар аққыш келеді бұл аққыш деген сөз аққыш келеді төгіліп кетеді деген мағынада жазылған ә, сол себепті осылай қарастырамыз иә бұл негізгі сұйық күйіндегі заттың қасиеттеріне тоқталдық ал енді бізде не қалды қатты күйіндегі заттың қасиеттеріне тоқталамыз қатты ә, күйдегі заттың қасиеттері ол көлемі мен пішінін тұрақты сақтайды иә Э, бұл әрине осы бір суреттерде молекулалардың орналасуына байланысты қарап көрсек болады міне қараңыздар бір біріне мысалы қандай бейнеде ол көлемін де пішінін де сақтайды екен өзгермейді деген сөз ал енді осы тақырыпты осы жерден аяқтаймыз э, осы тақырыпты пысықтау мақсатында осы жерде бірнеше сұрақтар берілді сол сұрақтарға жауап жазамыз және де сұрақтар болса комментарий ретінде қалдырамыз келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар